Շատ տարիներ առաջ մի բլրի գագաթին երեք փոքրիկ ծառեր էին աճում եւ երազում էին այն մասին, թե ինչ են դառնալու, երբ մեծանան։ Առաջի ծառը գլխավերևում փայլող աստղերի նայեց եւ ասաց. Ես կուզեի գանձերի տիրանալ, Ես ուզում եմ, որ ինձնից մի հրաշալի զարդատուփ պատրաստեն։ Մեջը թանկարժեք քարերով լցնեն։ Աշխարի ամենագեղեցիկ զարդատուփը կլինեն։ Երկրորդ ծառը, նայելով ծովին ու ականջ դնելով ալեբախության աղմուկին, որ լսվում էր մինչև բլրի բարձունքը, ասաց. «Ես կուզեի հրաշալի առագաստանավ դառնալ և ծառայել մի հզոր թագավորի։ Ես աշխարհի ամենաամուր նավը կլինեմ»։ Երրորդ ծառը նայեց ներքևում գտնվող Աղմկոտ քաղաքին, որտեղ առավոտից երեկո տանջվում էին գործերով ծանրաբեռնված մարդիկ, և ասաց. Ես կուզեի ընդմիշտ մնալ այս բլրի գագաթին։ Ես ուզում եմ այնքան բարձրանալ, որ ինձ նայելու համար մարդիկ իրենց աչքերը երկինք բարձրացնեն եւ Աստծո մասին մտածեն։ Ես աշխարի ամենաբարձր ծառը կդառնամ։ Անցան տարիներ, եւ երեք փոքրիկ ծառերը բարձրացան ու ամրացան։ Մի անգամ բլրի գագաթ երեք փայտահատ բարձրացան։ Առաջին փայտահատը նայեց առաջին ծառին ու ասաց. Սա գեղեցիկ ծառ է, հենց այդպիսին էլ ինձ պետք է։ Եվ նրա սուրկ ասնի հարվածներից առաջին ծառն ընկա։ Հիմա ինձնից մի հրաշալի զարդատուփ կպատրաստեն, մտածեց ծառը։ Ես զարմանահրաշ գանձեր կպահեմ։ Երկրորդ փայտահատը նայեց երկրորդ ծառին եւ ասաց. «Սա ամուր ծառ է, հենց այդպիսին էլ ինձ պետք է»։ Եվ նրա սուրկացնի հարվածներից երկրորդ ծառն ընկավ գետնին։ Հիմա ես հզոր ջրեր կակոս եմ, մտածեց նա։ Ես հզոր նավ կլինեմ, թակավորներին տեղափոխելու արժանի։ Երորդ ծառը հիասթափվեց տեսնելով իրեն մոտեցող երրորդ փայտահատին։ Նա կանգնած էր բարձր ուսեմ, ուղելով մարդկանց հայացքը դեպի երկինք։ Բայց փայտահատն անգամ վերև չնայեց։ Ինչ ցանկացած ծառ էլ հարմար է, մռթմռթաց նա, եւ նրա սուրկասնի հարվածներից երրորդ ծառն էլ ընկավ։ Առաջին ծառը շատ ուրախացավ, երբ հայտահատը նրան Հյուսնի արհեստանոց տարավ, բայց Հյուսնը, որը հասարակ աղքատ մարդկանց պատվերներ էր կատարում, չէր էլ մտածում թանկարժեք իրեր պահելու համար նախատեսված զարդատուփերի մասին։ Նա այդ ծառից գոմի մսուր պատրաստեց։ Ժամանակին գեղեցիկ եղած ծառը ոսկով չպատեցին եւ թանկարժեք քարեր չդրեցին նրա մեջ։ Նրան սղոցեցին, դրեցին փարախում եւ մեջը անասունների համար խոտ լցրեցին։ Երկրորդ ծառն ուրախացավ, երբ հայտահա տնանարան բերեց նավաշինարան, բայց այնտեղ ոչ մի մեզնավ երբևէ չէր կառուցվել, և ծառը, որ մի ժամանակ այդքան հզոր էր, սղոցվեց բարակ տախտակների, որոնցից հասարակ ձկնորսական նավակ պատրաստեցին։ Նավակը բավականաչափ մեծ եւ ամուրջ էր, որակոս էր ծովի ջրերը։ Այդ պատճառով այն վաճառեցին լճում ձուկ որսացող ձկնորսներին։ Ամեն օր նրա մեջ ձուկ էին բարձում, եւ այն ամբողջությամբ ձկնոհոտով ներծծվեց Ահեստում։ Ինչ պատահեց, զարմանում էր այս երբեմնի բարձր ծառը։ Այն ամենը, ինչ ես ուզում էի, մնալ բլրի գագաթին եւ մարդկանց հայացքն ուղղել Աստծուն։ Միթե իմ կոչումը պահեստում փոշոտվեց։ Երրորդ ծառը հիասթափվեց, երբ նրան սողոցեցին քարակող գերանների եւ դարձեցին պարելը։ Շատ-շատ օրեր ու գիշերներ անցան։ Երեք ծառերն արդեն համարյա մոռացել էին իրենց հին երազանքների մասին, բայց մի գիշեր ոսկե աստղելույսը փայլատակեց առաջին ծառի վրա, երբ երիտասարդ մի կին իր նորածին զավակին դրեց անասունների մսուրի մեջ։ Ցավում եմ, որ նրա համար չեմ կարող օրորոց պատրաստել, շշնջաց ամուսինը բայց նորածնի մայրը սեղմելով նրա ձեռքը ժպտաց, որովհետև հարթ ամուր տախտակը լուսավորում էր ոսկիզոց աստղալույսով։ Այս մսուրը հիանալի է, ասաց նա։ Եվ առաջին ծառը հանկարծ հասկացավ, որ իր մեջ պահված է աշխարհում գոյություն ունեցող գանձերից մեծագույնը։ Մի անգամ երեկոյան մի հոգնած ճանապարհորդ ու նրա ընկերները մտան ձկնորսական մի նավակ։ Ճանապարհորդը քնեց, իսկ նավակը, որը պատրաստված էր երկրորդ ծառից, հանդարտ լողում էր լճի մակերևույթին։ Հանկարծ ամպրոպ ու կայծակով ուղեկցվող մեծ փոթորիկ բարձրացավ։ Երկրորդ ծառը ամբողջությամբ դողում էր ջրի վրա։ Նա գիտեր, որ փոթորկի դեմ պայքարելու ուժ չի ունենալու եւ տեսնում էր այն վտանգը, որ սպառնում էր ուղևորներին։ Հոգնած ճանապարհորդն արթնացավ, նա վեր կացավ, մեկնեց ձեռք եւ ասաց. «Հանդարտվիր»։ Եվ փոթորիկը նույն րոպեին դադարեց։ Այն որքան որ արագ բարձրացել էր, նույնքան արագ էլ հանդարտվեց, եւ երկրորդ ծառը հասկացավ, որ ինքն ամբողջ տիեզերքի թակավորին է հյուրընկալում։ Մի անգամ ուրփաթ առավոտյան երրորդ ծառին անհանգստացրեցին։ Նրանից պատրաստված գերանները հանեցին պահեստի մոռացված դասվածքի միջից։ Նա վեր էր թռչում, երբ նրան անցկացնում էին չարացած, կատաղած, ծաղրող ամբոխի միջով։ Նա վեր էր թռչում, երբ նրան էին գամում մի մարդու ձեռքերը։ Նա հիասթափություն եւ անելանելիության խորը զգացում էր ապրում, երբ նրա վրայով հոսում էր խաչալի արյունը։ Բայց Կիրակի առավոտյան, երբ ծագեց արևը, նրա տակի հողը շարժվեց ուրախությունից։ Երրորդ ծառն իմացավ, որ Աստծո սերն ամեն բան փոխել է։ Այդ սերը առաջին ծառը դարձրել էր հրաշալի, որովհետև արժանացրել էր նրան դառնալու աշխարհի փրկչի օրորոցը։ Այն երկրորդ ծառին դարձրել էր հզոր, որովհետև նրան արժանացրել էր ծառայելու ամբողջ տիեզերքի թակավորին։ Ամեն անգամ, երբ մարդիկ մտածում էին երրորդ ծառի մասին, որ արժանացել էր դառնալու մարդկանց փրկության խորհրդանիշը, նրանք մտածում են Աստծո մասին։ Ահա այսպիսի հրաշալի ձևով իրականացան երեք փոքրիկ ծառերի երազանքները։